どうも、クリツです。今日は、えーとですね、また、仮面ライダーガイムの、えー、デラックス、えー、ひなわだい DJ 銃を開けてみたいと思います。で、これは、あのー、仮面ライダーガイムが、えー、勝ち時ロックシードで、えー、変身した後に使う武器ですね。えー、この、この 勝ちきアームズに変身して、えー、こんな風に、えー、いろいろ武器で、バンバンバンバンバンバンバンバンいろんな音が出るんですけれども、えーと、残念ながら、えっ、ー、とね、この、勝ちきロックシードっていうのが、えー、もう、まんだらけに売っちゃったのね。あの、お金がなくて <laughs> なので、えっ、ー、と、このロックシードをつけたバージョンの音はちょっと、 けないんですけれども、まあ、てか、これを、これ自体開けたことがなかったんで、とりあえず、えー、これもまた開けてみようと思います。まずは電源を入れてみましょうか。どこだどこだこれか。ひなわ大々 DJ10。なるほど。えっ、ー、と、これがまずローで、これが普通。 で、これがハイ。で、これによって、えー、このビートがかなり速さが変わります。で、えっ、ー、と、最終的にこのボーンって長押しすると、まずハイだ、あ、ローだと大砲があって、真ん中にすると、火縄銃攻撃。で、 範囲にするとマシンガン攻撃ができるってことですねもう一回やろうズドン次 火縄銃攻撃でした。で、これが、マシンガン攻撃。とりあえずあの、メロンロックシードをつけてみました。 はあ、ということで今日はデラックスひなわだい d j 銃を開けてみました。まああのー、なんだろうな <laughs> あの必要なパーツがほぼないのでこれだけだとちょっとあの物足りなさはありますが、えー、これだけでも結構 えー、3パターンのビートを刻んだり、えー、なんだろう、えーと、ちょうど変身した時にあの敵をダダダダダダダって倒したあの外務のシーンとかも、えー、結構思い出せるのですごいあのこれはこれだけでもテンションは結構上がりますはい、えー、以上です、えー えー、ご視聴いただきありがとうございました。